única revolución así que, nosotros tenemos como precedente, en ese sentido en que la ciudadanía fue partícipe, En cuanto a la, elección, fue en el 77, pero no se hizo con la finalidad de hacer un sistema electoral sí se puso el sistema electoral, pero no se hizo con esa finalidad en concreto, sino era para salir de un régimen. Entonces, desde entonces no ha habido un cambio de la reforma del sistema electoral. En ese momento en el que existe eh, un, un, quiebre ¿vale? de España, se aprueba una ley con un determinado sistema. Actualmente que estamos desmembrados como nación, estamos aplicando un mismo sistema. El sistema donde, o sea, tiene, tiene en su cierta utilidad en países con, una realidad compleja, en los que hay pues, eso, distintos territorios, en los que tienes que acomodar pues, representatividades que de otra manera... Pues, eh, entonces se, ha usado bastante, en, bastante se usa de hecho en bastantes sitios, ¿no? pero llega un momento en que dices, pues mira, si lo que yo voto al final no veo el reflejo claro con respecto a lo que sale elegido, y lo que veo es que, ha habido una serie de votos que efectivamente no han servido o que no han tenido una plasmación o que se está convirtiendo en un sistema que provoca unos equilibrios que ya están preestablecidos. eso es un... Pero fíjate, a mí más, que el propio sistema tanto me preocupa la dinámica según la cual los partidos simplifican y nos presentan una realidad en la que todavía valen las ideologías, esas ideologías que ya no les valen a ellos mismos, nos las siguen vendiendo. Es decir, tú ves las actuación, la, actuación de, <clears throat> la actuación del Partido Socialista y, hombre, mucho de socialista en su, en su actuación no ha tenido realmente, ¿no? ves al Partido Popular y, hombre, un monstruo del liberalismo tampoco parece, ¿no? O sea, no, no creo que... Entonces, ¿qué ocurre? Que nos están vendiendo rojo y azul nos están haciendo, presentando una dicotomía simplificada, burdamente simplificada, para que votemos no a partidos políticos, ni a programas, ni a personas. Estamos votando equipos de fútbol. Entonces, claro, si te lo pintan así, hay un parte, una parte muy significativa del electorado que dice yo soy del PSOE o yo soy del PP. No, no, tú no eres de nadie, tú eres tuyo y tendrás que votar al que mejor defienda tus intereses en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú bipolarizas en ese sentido y tienes además un don't que consolida esas bipolarizaciones, ya tienes el sistema montado. Y tú puedes decir, no, es que es el español que es muy pasional. No, no es verdad. Es que estás realmente utilizando la ley don't para aplanar la diversidad. En el gobierno que nos está tocando vivir en estos momentos históricamente, el bipartidismo que está en toda Europa eh, hace que que siempre estén en el gobierno variándose uno y otro sin representar realmente al pueblo y, luchar por lo que nuestros abuelos y padres lucharon, ¿no? por una calidad de vida y un bienestar que, actualmente no, estamos teniendo. Que la ciudadanía tenga mecanismos para diseñar estos distintos niveles de democracia, que no se hagan al margen de la ciudadanía. Entonces, a nivel global, por ejemplo, hoy la reivindicación está en impedir que determinadas decisiones sean tomadas por órganos no representativos, como son no solo el G20, sino sobre todo y fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la propia Comisión Europea. Los controles al sistema, por ejemplo, han ido disminuyendo. Entonces, el bipartidismo ha ido aumentando, la diversidad se ha ido, reduciendo. Entonces, en ese sentido, el volver a tomar cierto control de lo que está ocurriendo y lo que, lo que está haciendo la ciudadanía es reclamar ese control. Es decir, no se puede hacer que, que haya, uno, que haya unos partidos pues, eh, gobernando de espaldas o que les da igual lo que yo digo. ¿no? Y esto mm, proviene de un sistema de representatividad que sí que efectivamente emerge de lo que se hizo en la transición. Sí que hay una división social y, y más aguda en España que en el resto del mundo. Por una razón, porque en el resto del mundo se venció al fascismo y en España no. Es el único país donde el fascismo triunfó pero triunfó durante 40 años, no fue una experiencia de laboratorio. Triunfó durante 40 años. Entonces, en el, resto de Europa, en Italia, en Alemania, el nazismo, tal, fue, digamos que los, lo que se llaman los aliados, pues acaban con eso. Y la propia derecha de esos países ha renegado de esa experiencia. Son términos políticos que ya no, de nomenclatura política, que ya no se corresponden con, eh, em, la estructura social del siglo XXI en los países occidentales. Me explico, si Marx, Engels y Lenin levantaran la cabeza y vieran que los proletarios, por los que ellos levantaron las banderas de la revolución, pues eh, tienen piso en propiedad en Getafe, en Leganés, en Parla, eh, en Madrid Capital, eh, que tienen un par de coches eh, en la familia y que tienen un apartamento en Torrevieja o en Benidorm, pues <laughs> no los reconozco. Probablemente también el error sea asociar izquierdas a un partido, derechas a otro partido. ¿Existe una división radical en la sociedad entre izquierdas y derechas? Independientemente de que la gente sepa si es de derechas o de izquierdas, pero existe. Habría que definir entonces que la izquierda y es la derecha. Por ejemplo, la derecha es la que se ha opuesto siempre a todo. A las pensiones, hubo un debate sobre las pensiones, se opusieron a que hubiera pensiones para todo el mundo. Se oponen a los derechos de, determinados ciudadanos que no tienen la asesoridad que ellos entienden que es la oficial. Se oponen a la libertad de culto, Aquí está prohibido terminantemente practicar cualquier religión que no fuera la católica, pero está prohibido por ley con pena de cárcel. Se opusieron al, divorcio, luego se divorcian, pero se oponen. Es decir, sí que hay una forma de entender la, vida que es de derechas, absolutamente, entendiendo derechas como se prefiere llamar conservador, llámese conservador, me trae totalmente sin cuidado. A día de hoy sacan una enciclopedia que nos ha costado 6 millones de euros, en la que dicen que la dictadura estuvo muy bien, eso es de derechas. En su día se le dio mucha importancia, pero la tuvo. Que, hay un presidente nos ha metido en una puta guerra sin más sin más, sin contar con nadie. Y señores, estamos en una guerra. Joder, macho, es muy duro. Hoy el trabajador no es enemigo del empresario, ni el empresario del trabajador. Hoy el enemigo de ambos, de la economía productiva, de la economía que hace cosas, ¿eh? es la economía financiera, la economía especulativa. ¿eh? Esos individuos que dándole a una tecla del ordenador, eh, cada mañana pues te cambian 100.000 millones de euros mm, de Grecia a Francia y te hunden una economía. Se junta aquí un problema muy grande que es el paro, que es la falta de oportunidad de trabajo, no ya de, que sea una crisis puntual, sino que es que tampoco se ve cuál es el futuro de, la ciudadanía. Entre la población joven, pues el paro alcanza el 40, en algunos casos el 50%, en algunos tramos. Esto agrava más todavía la situación y hay gente, claro, que tarde o temprano decide integrarse en la sociedad pues, de alguna manera. Y entonces, como ve que no, nadie le cuenta cuándo va a ser ni cómo va a ser. Y, por supuesto las condiciones laborales se están empeorando porque aquí lo único que se rige por la ley del mercado es el mercado laboral. Quiero decir, hay tal oferta de mano de obra que ya se puede prescindir de la gente y se puede abusar de los salarios y de las condiciones de trabajo. La izquierda institucional, los partidos políticos autodenominados de izquierdas, han perdido todo contacto con las poblaciones a las que dicen representar, con todo este sujeto diverso, precario y machacado eh, a, escala mundial. En ese sentido lo que ocurre es que hay una gran desafección con esas organizaciones, con esa simbología, con esas identidades propias de la izquierda y de la derecha, y que realmente han hecho que la izquierda institucional, la izquierda política y parlamentaria haya ido a una deriva y a un aislamiento cada vez mayor. Que si esto hubiera podido ocurrir con el PP en el poder, quiero decir. ¿El qué? ¿La acampada de la Puerta del Sol? Sí, todo esto que está ocurriendo. no, tantos días no. Bueno, decir, la prueba evidente es en Cataluña. Ganan las elecciones y al día siguiente empiezan las hostias. <laughs> no sé, eso es un buen dato. Pero es que fue al día siguiente. No esperaron 10 días de <laughs> así de cortesía. Pero además empieza las hostias, el que da la orden es un señor que ya está metido en 20 delitos de corrupción. Quiero decir que es em, que, lo, que se está reclamando ahí no le afecta a todo el mundo por igual, ¿eh? ni siquiera a todos los partidos por igual. Hay partidos políticos que están totalmente a favor de lo que hay. O sea, que quieren que la justicia no intervenga, que la corrupción sea la forma de acción política y perpetuarse en el poder a través del control de los medios de comunicación. Y esto es justamente lo contrario de lo que se demanda en la Sol. Pero hay partidos políticos que están por esa puta labor, no es que sea que les vaya a salir los ojos, es que en todo lo que esté en su mano van a intentar acabar con esta protesta. Es que hay mucha gente que le encantaría que aquí no hubiera democracia, pero que no la hubiera habido nunca. Me refiero a gente que ahora está en puestos de poder y que ha dedicado toda su inteligencia y todos los mejores momentos de su vida cuando estaban más activos a que no la hubiera. Pero aquí hubo lo, que llaman una transición y toda esa gente se quedó en las instituciones. Es decir, la justicia es la misma que encerraba y torturaba a la gente. Eso es muy complicado. Yo creo que se busca democracia, pero con las reglas adecuadas. O sea, lo que ha pasado con la democracia es que se ha enturbiado es que la falta de control y la falta de, o sea, y el poner determinados fines por encima de otros ha convertido la democracia en una parodia de sí misma y cuando te ves que, los, diputados o los senadores no pueden votar lo que les dice su conciencia, sino que tienen que votar lo que su partido les dice y que si no votan eso, tienen sanciones económicas. Eso está en contra de la Constitución eso es un mandato imperativo, eso va en contra de la Constitución. Que tienes que, cuando un, senador o un diputado está pensándose su voto, recibe la visita automática del lobby de turno, de la telefónica de turno, de la, eh, de la coalición de creadores o de los lobbies estos eh, tal pues, hombre, mm, podrán informarles de la misma manera que les... Pero ¿por qué los ciudadanos no tenemos acceso a eso? ¿no? Nosotros en ATAC venimos denunciando desde hace tiempo que la construcción europea no es una construcción democrática, es una conducción del mercado, es una conducción desde el euro, pero no es una construcción desde la ciudadanía. Por tanto, exigir democracia en Europa significa exigir determinados mecanismos en donde la ciudadanía europea primero exista, luego tenga mecanismos de expresión de su voluntad y luego de gestión de las decisiones que correspondan. Todos queremos democracia real, por supuesto, pero eh, solo hay democracia real dentro de los márgenes de la ley, nada más. Hay dos maneras de cambiar la ley. Desde dentro, es un proceso de evolución, desde dentro se pueden cambiar las leyes, o cambiarlas desde fuera, apedreando el Estado no tenemos un marco legal en el cual los ciudadanos ahora mismo podamos introducirnos, a menos que se haga un cambio y se les pida un cambio de la reforma, de una reforma del sistema electoral. Pero la ley no, no bueno, sí, te dicen que puedes entrar siendo ciudadano español y tener más de 18 años, pero bueno, es que todos sabemos que para entrar en un partido tienes que ser militante y para ser militante dentro de esos hay unos reglamentos y unos y unas funciones que ellos mismos son los que aprueban su política. Hay una gente que está por la abolición de este sistema también, ¿eh? desde dentro, desde la política. No desde fuera, de la son desde dentro. Porque si este sistema desaparece, ¿cuál viene? Los griegos esto lo definían muy bien, había un triángulo que le mande las tres Ds, que era democracia, demagogia, dictadura. Entonces, ahí en ese círculo se movían todo el rato, decía, la sociedad se mueve ahí. En cuanto a la organización central, si tú pones a los puestos directivos, a los altos cargos, son puestos políticos, ¿vale? Y uno de ellos obligatorios es el ministro. Perfecto. Los cargos que son directivos, unos son potestativos y otros son obligados. Los obligados son los que cubren los cuerpos de funcionarios, ¿vale? En cualquier caso, el funcionario tiene que estar bajo la jerarquía, está bajo la dependencia de los altos cargos, que son puestos políticos. Hasta ahí todo está claro. En la manifestación de llevas carteras, si tú haces los informes, que son los que hacen los, secretarios, los subsecretarios, hacen los informes que llevan los ministros al Consejo de Ministros, si tú estás dependiendo de tres secretarías superiores que están puestas a dedocracia, es decir, tú y tú y tú, ¿eh? Me dirás qué tipo de informes vas a presentar, pues presentarás los informes que el gobierno quiere que tú presentes. No es solamente que también una nueva ley electoral que garantice una representación plural de la diversidad política y ciudadana mucho más, mucho más vinculada a la realidad. No solo es reformar la ley electoral, es mucho más que reformar la ley electoral, es reformar los mecanismos de representación política, es mejorar el sistema de lo que el Parlamento debate y de la forma en que lo debate y de cómo le llegan al Parlamento las propuestas legislativas. Es cortocircuitar el lobby, el control que los poderes económicos y los financieros fundamentalmente en esta etapa ejercen sobre el proceso político. Es eh, luchar contra la corrupción, es, por ejemplo, exigir la rotación de los cargos para reducir las posibilidades de corrupción. O sea, democracia real ya no es solo más democracia participativa versus la democracia representativa. No es solo mejoremos los mecanismos de la democracia representativa. Es hagamos del proceso político un proceso deliberativo en el que la ciudadanía se sienta representada.